Here we go for today's UfoBlade. Fantastic UfoBlades, succulent UfoBlades from Italy, in particular in Campania, Naples. Observe carefully at the small UfoBlade on the SuperBlade. Now you make uh, uh, the UfoBlade fly. Then perform the magical musical moment with the cutler. Finally, remove the small UFO plate uh, <laughs> from the uh, soup UFO plate. Today's UFO plate is pasta, eh, cavoli, pasta with the cabbage, and in particular Neapolitan cabbage, truly beautiful, sensational, one uh, truly exquisite, one of my best favorite plates, as you know, or someone know. Yes, uh, pasta cavoli, pasta with the cabbage, Neapolitan cabbage, is a variant, beautiful variant, and as uh, <laughs> someone known, surely Sarand, Rhapsody Other People eh, it is um, in the top I think 10 or 5 of my favorite plate of ever so truly beautiful and uh, also uh, quando l'apa diciamo bisogna quasi bruciarla perché almeno così io la mangio perché quando è quasi bruciata è veramente la fine del mondo io apposta la faccio quasi bruciare proprio perché mi piace ancora di più o comunque essere molto attaccata comunque questo è proprio ripeto è un gusto personale so I hope you enjoy the plate also the video have a great day again